はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのすんちゃんとゆかですはいあのそろそろ日本に行くんじゃないんですかうちらチェジュにいる時間がもうないんですよそんなにそうどうですか、うん、慣れちゃうかも。ダメだよ悲しく悲しくそろそろもう <laughs> 嬉しそうやん、もう悲しいんですか とても楽しいとても楽しいってどういうこととても楽しいって今日か明日しかなんかデートの時間ないねだからゆかが何したいかちょっとうんサムギョプサルにはいソージュ <laughs> めっちゃソージュ好きな人みたいになってるやん果物やチェジュっぽい自然を見たいオッケーオッケー 今日は韓国で最後のうちらのデートです、まあゆかがしたいデートとみんなが選んでくれたそのデートコースを取り入れて最後の私たちのデートしに行きますか、うん、はいレッツゴー invited to any parties. I just sit out in the crowd and stay open to my boundaries. But I'm hanging with my friends and it was great. Uh, right, これがジェジュです。顔

파피아는 고기랑 싸서 드실 거고요. 나머지 추가 반찬 안쪽 들어가서 셀프. 혹시 육하채널 본 적은 있어요? 아, 제가 유튜브를 좀- 틱톡은 혹시 안 하세요? 아, 틱톡 이다키마스고 맛은 괜찮은데? 음,

待ってる待ってる気になる気になる合うよワインともすごい合うこれはやばいなうん、うん、見てあれ見てこれ肉見て 이제 예약을 소개될 때도 대기가 좀 많아요. 음. 2시쯤에 오면 사람 없이 먹고 싶겠다. 맞아. 우리 몇 점을? 여기 나무네? 응. 왜 나? 음. コメントで、うん、左手はソジュ右手はアンジュ <laughs> じゃあやってあげる、乾杯皆さん どうですかうめえじゃーんあ、そうだこっちからだねこれやめてくだ飲んでからランジュねススだから の向け付き合ってくれん <laughs> じゃあ行きますはいカフェに来ました <laughs> 私はチョネヘアンジュースにしましたここは動物に餌をあげれるカフェで結構いいかも面白いちょっとロハンも連れてきたかったねロハンはどこ <laughs> 今保育園ですおすごいヘッドヘッドバンク めっちゃ可愛いなんか露伴みたいなんで露伴みたいのなんかさやさんなんで一人ず全部あげるのメイクはめっちゃ可愛い目、ね、

まず一番何がしたいの温泉温泉だね俺も温泉 <laughs> いい記憶ありましたあ <laughs> もう痩せたここ骨見えてきた <laughs> えもっと力いらないでせのせーの どうですか2回目のデートコスはいいですねいいですかじゃあ次は一応ねあのモンストが待ってますから確かにモンストを迎えに行きましょうか、はい、あとちょっといいコスを用意してますから行きますか久々にちょっとでも2人でゆっくりできてよかったねいい時間2人で、うん、せーのブレーマナ어린이 って。うん、あれなんだろう。あっち。 invited to any parties. I just sit out from the in crowd and. 소아나 엄마 무섭대. 하지 말래. 걱정되는 일인. Within my boundaries that. my friends and it was great We go out but not that late And I really love it, never want to change But sometimes I can't help but think Am I missing out on something I don't have Cause I don't wanna give up being good to be bad I just want some insight on the life of the average teenage dog Pela mão, something that I'm not. I should be happy with the friends I've got, but these thoughts still come to mind. And I can't help but wondering sometimes, am I missing on something I don't have I don't wanna give up being good to be bad? But I bet if I was there, I wouldn't care. I would dance, but I'd stay low.